سم ممكن يستخدم في الإرهاب الحيوي ومعروف بإنه أخطر سم في العالم واحد جرام بس منه لو اتعمل في صورة بتتشم وترش على ميدان فيه مليون وربع شخص كلهم هيموتوا نفس الواحد جرام لو اتقسم ل ألف جزء وبلعت جزء واحد بس منهم تموت على كده صديقي الصدوق شارلوك كولمز كان صح لما قال Clostridium botulinum بس بالرغم من خطورة السم ده العلماء قدروا يستخدموه في مجال الطب بكميات صغيرة جدا جدا جدا لإزالة التجاعيد